2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်8ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့အိဆာတရသာသနာ့ဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဆရာကျေးဇူးဆက်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ ခင်ကြီးဥုံတိတ်မိခင်ကြီးတော်တန်းရှင်တော်အယူဆူ၍အကြီးတော်စိန်ကြီးအားအမှုထားကကျန်ရသူမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း29တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖက်ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာ ယောနာထုံဝိနိယမြာစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလျာတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယဥ္စာ အသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကို ကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမညင်သို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖန်များစွာ ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုမှန်ကန်စွာဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားတောင်းဝန်တွေတုံမေဟိကိစ္ဆံကာတပံအခါတာရောတထာဂတံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တောင်းဝန်က ဟောပြောဖို့တောင်းမယ်ရှိဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားခါတလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းဟောဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုမှန်ကန်တယ်လို့သူတို့ဆိုတဘာဝအတိုင်းဒါမို့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတရားကုံတော်6ပါးလို့ဆိုရတဲ့ထဲမှာသွားခါတော်ဘဂဝတဓမ္မော မြတ်စွာဘုရားဟာတရားကိုမှန်ကန်စွာဟောတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်စွာဟောခြင်းသည်ပင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲအကယ်၍ဟောပြောတဲ့တရားကမှားယွင်းနေမယ်ဆိုရင် လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားခတရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဒုရခတလို့ခေါ်တယ်မမမကန်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနာပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရှိရင်တော့ မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မမရင်းနေဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုချမှတ်ထားတယ်မကန်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးမှားရင်းတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လူမှုရေးတွေလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပညာရေးတွေလည်းပျက်စီးသွားနိုင်လမ်းစဉ်ဆိုတာမှန်မှမမှန်တာနဲ့မမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းတဲ့လူဟာနောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့ကြာရှုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ဘာသာရေးကိစ္စမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာလုံးဝမှန်ကန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်းရမှာဒီနှစ်ခုခွဲခြားဟောတဲ့အခါမှာအေးဒါကိုတော့ရှောင်ရမယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင် ဆိုးကြိုးတွေလာလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ဆောင်ရမယ်ဆောင်လို့ရှိရင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုဟောတာဆိုလိုတာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားဟောကြားပေးခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပဲအဲ့တော့မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမင်္ဂန်တဲ့တရားကိုဟောပေးခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပေးခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီ ကြံတဲ့အလုပ်တွေကတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်၊ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်။လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်။ရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေယာနိကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရ။ဒါကိုတက္ကရတ္တ သမ္မာဒုက္ခတအန္တကရိယာယတကယ်အတိုင်းချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွန်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာဘာအတွက်ကြိုးပမ်းတာလဲလို့ဟောလောကသားတွေရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းချက်ဟာဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ် ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့တဆင့်တက်ပြီးမေးရင်ဓမ္မစကြာတရားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတန်ခိတ်တေနပစ္စုပါဒနက္ခဏာဒုက္ခလူမသိတဲ့အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲ ။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်လောကမှာရှိသမျှဆင်းရဲအလုံးသည်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာစုပြုံရောက်။ကြည့်လေဒီကနေ့ယောဂအမျိုးမျိုးတက်နေတဲ့ယောဂတွေ96ပြာယောဂဆိုတာရှေးတုန်းကတည်းကပြောလာကြတဲ့ယောဂအဲ့ဒီ96ပြာယောဂဝေဒနာအပြင်မှာဒီကနေ့ နာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တာတခြားမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းဆင်းရဲဘယ်မှာဖြစ်လဲခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တယ်နာခြင်းဆင်းရဲဘယ်မှာဖြစ်လဲခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တယ်သိခြင်းဆင်းရဲကလည်းခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာ ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဆုံးသတ်ခြင်းလဲဆိုရင်အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ရှိသလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပေးတာဒါဟောပြောတာနော်သောခါတော်ပကဝတ္တဓမ္မောဒုက္ခဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လမ်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပေးခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတဖြစ်ယုံနေမှာကဘူး လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်သောကြောင့်တန်ဋိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ဘယ်လိုကျင့်ကျင့်မသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတန်ဋိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်သိလို့ရကိုယ်တိုင်သိလို့ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ထိကြာအောင်စောင့်ရမလဲဆိုစောင့်ရမလို့ဘူးအခုကျင့်အခုရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အကာလိကောဒါဖြင့်အကာလိကောဖြစ်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့တရားမှုမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုနော်တိုက်တွန်းပေးဖို့ရအလွန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်အိပတိကောလာပါလှုပ်ချီစမ်းပါမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်လို့ပြလို့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဩပဏိကောအခုလို့အခုကြိုးရှိမှဖြစ်တယ်အစစ်မြင့်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေကြတော့ပညာအစစ်မှီမှသာသိနိုင်တယ်ပညာမရှိရင်တော့မသိနိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှမိမိကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်သူတို့ဆိုတာမို့အဲ့တော့အစင်းမြင့်တဲ့တရားကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာအစင်းမြင့်တရားကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးရင်ကိုယ်တိုင်ရ အတိညာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလေးလာလေ့ကျင့်သွားရင်စီးပူးသွားရင်အတိညာဏ်ဆိုတာမြင်မာလာတာလောကီပညာတောင်အဆင့်လိုက်သင်ရတာလေအခြေခံပညာအဆင့်ကမှအလယ်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်ကမှအထက်တန်းအထက်တန်းကမှတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဆိုတာကောလိပ်တက္ကသိုလ်ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါလိုပဲဒီပညာရက်တွေဆိုတာအဆင့်ဆင့်ကျင့်သုံးပြီးတော့သွားကြတာအဲ့တော့မင်္ဂနဲ့လမ်းစဉ်ချဖို့ရတာလေ ရသော်ဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲသဘောပေါက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတက်တော်52နှစ်တက်တော်52နှစ်ထဲအရောက်19ဝါမြောက်ဘယ်မှာဝါဆိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ရာဇဂိုမြို့မှာဝါဆိုတယ်ရာဇဂိုဝီလူဝန်ဆိုတာ ဣတိပတနာကျောင်းတော်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျောင်းဗေမိတာရမင်းကြီးလှူဒန်းသွားတဲ့ကျောင်းဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ကြီးအဲ့ဒီဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာဒုတိယဝါတုန်းကလည်းဆိုခဲ့တယ်တတိယဝါလည်းဆိုခဲ့တယ်စတုထဝါလည်းဆိုခဲ့တယ်ရာဇဂိုမြို့မှာဇက်တိုက်သုံးဝါဆိုခဲ့ပြီးတော့ထို့ထို့ရတ္တိတာလှည့်လည်ပြီးတော့ တရားတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးလာခဲ့တာ16ဝါမြောက်ဝါကြတော့လေရာဇဂျိုမြို့ဝေလွန်းအကြောင်းမှာပဲဝါဆိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့တတ်တော်အနေနဲ့52နှစ်ရှိသွားပြီ52နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာတတကဆိုတဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က လူတွေရဲ့ဒီတက်တန်းနဲ့ကိုနှစ်တရားကို ပိုင်းပြီးတော့ခြိတဲ့အခါမှာတနစ်သားကနေပြီးဆနစ်သားအထိကိုမန္တတတကလို့ခေါ်တယ်ဆယ်စုနှစ်တခုတနစ်ကနေအသက်ဆယ်နှစ်အထိအဲ့ဒါကိုမန္တတတကအရာရာမှာနုနယ်သေးတယ်ရုပ်ခန္ဓာအနေနဲ့လည်းနုနယ်တယ် စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့လဲနုနယ်တယ်ဟောနုနယ်တဲ့အရွယ်လေးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တခါ17နှစ်ကနေပြီးတော့အနှစ်20ထိအောင်အသက်20ထိအောင်အဲ့ဒီ10နှစ်ကြတော့ခိဋ္ဌာတတကပြောခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေနဲ့ကစားတယ်ခိဋ္ဌာတတကပျော်ရွှင်မြူးထူးတဲ့အရွယ် လူတင်လားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ခွေးပေါက်စလေးတွေတို့ကြောင်ပေါက်စလေးတွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာကစားနေကြတာနော်ကစားတဲ့အရွယ်လို့သူပြောတာတခါနောက်22နှစ်ကနေ30ကျတော့ဝဏ္ဏဓာတကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသားရည်တွေပြည့်ဖြိုးပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလှလှပတဲ့အရွယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပြုံမြင့်နုနဲ့လှပတဲ့ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်22နှစ်ကနေ30တွင်းဟာအလှဆုံးအရွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမလှရင်တော့မလှတော့ဘူးသာမှတ်ပြီတော့เนาะအဲ့ဒါလှတဲ့အရွယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တခါ32နှစ်ကနေပြီးတော့40ကျတော့အာခေါ်တော့ဆိုဗလထတကခွန်အားတွေပြဖြိုးလာတဲ့အရွယ်အားတွေကောင်းလာတယ် ခွန်အားတွေပြည့်ဖြိုးလာတယ်52နှစ်ကနေပြီးတော့60အထိပညာထတကအသိပညာတွေတိုးတက်လာတယ်အရာရာစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီလိုရသော်ဘုရားဟာအခု52နှစ်အရွယ်မှာရောက်ရှိပြီးတော့လာပြီလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့52နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာဇဂုမြို့မှာဝါဆိုပြီးတော့အဖြစ်ပြက်ပေါင်းမြောင်များစွာကြုံတွေ့တဲ့ထဲကတစ်ခုပဲဒီကနေ့ညရှင်းပြီးတော့ပြောပြတရားရည်ရဲ့အကျိုးတည်ဖို့တယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုနားလည်အောင်ဟောရပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောပြောလို့ အမှန်တရားကိုရရှိစေပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်ပေးတယ်လမ်းကြောင်းကိုတင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့အဆင့်အလိုက်ပဲအပယ်လေးပါးကလွတ်ယုံလူရွာနတ်ရွာဆိုတဲ့တက်ခမက်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝလမ်းကြောင်းကိုတင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မောက္ခမက္ခလို့ဆိုရယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုရယ်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ တရဝါတွေနဲ့ဆိုင်တယ်တရဝါတွေရဲ့အရေးချင်းလိုက်ပဲအဲ့ဒါလို့တက္ကမက္ကဆိုတဲ့လူရောနတ်ရောအပယ်လေးပုံကလွတ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတယ်တဖန်အဲ့ဒီတဲ့အစစ်မြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မောက္ခမက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလည်းတင်ပေးတယ်ပေါ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ဆောင်တာဟာမှန်ကန်တဲ့တရားကိုဟောခြင်းဖြင့်တရားရရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့တဲ့အခါမှာအခုလိုဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ပို့ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အစစ်မီတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း လုံလဝီရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကဘာဖြစ်ပြက်ခဲ့တုံးဆိုရာဇဂျုံမြို့ဝါဆိုပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာရာဇဂျုံမြို့မှာထင်ရှားတဲ့တထေသားတယောက်ရှိတယ်မိဘကအဓမ္မချမ်းသာတယ်ရာဇဂျုံမြို့ဆိုတာပွဲလန်းသဘင်တွေကတိတ်မပြတ်ဘူး နက်ခတ်ပွဲသဘင်တွေတို့တောင်ထိပ်တွေပေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခိရကသမစ္ဆာဆိုတဲ့ပွဲတွေတို့တောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့တောင်ပွဲကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့တောထွက်သွားကြတာလေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အဲတော့ရာဇဂြိုမြို့ကပွဲပေါ်တဲ့မြို့လို့ပြောအောင်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲဆက်နေရသည်ပွဲတွေနဲ့ကြီးပဲနော်လူတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ အဲ့တော့ရာဇကြုံမျိုးကလည်းပွဲတွေအလွန်များတယ်အလွန်များတော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်လို့ပေါ့စင်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့အဆင့်ဆင့်မင်းစာတိမင်းစာလို့စာထဲမှာသုံးတယ်မင်းစာတိမင်းစာဆိုတာဘောလုံးပွဲကြည့်တဲ့စင်တွေလိုပဲနောက်ကရှေ့ကလူကအနေဆုံးနေရာမှာနေပြီးနောက်ကလူတွေမကွယ်ရအောင်အဲ့တော့နောက်ကစင်ကမြင့်မြင့်မြင့်မြင့်ပြီးတော့သွားတာ အဲ့ဒါကိုမင်းစန္တိမင်းစလို့ခေါ်အစင်းစက်လောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာငငယ်တော့ကတော့တောရွာတွေမှာပွဲကြည့်ပြီဆိုရင်ရှေ့ကလူကမတ်တရနေနောက်ကမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့អော်ရတယ်ရှေ့ကလူတွေထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါနဲ့អော်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့អော်မှရှေ့ကလူကထိုင်မှနောက်ကလူကမြင်ရတယ်နို့ဆိုမမြင်ရတော့အဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေချိပြီဆိုလို့ရှင်တော့ ဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်လို့စင်နေထိုးပြီးတော့စင်နေနောက်ကစင်ကအမြင့်ထားပြီးတော့ဒီလိုကြည့်လေရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတထေသာဥက္ခသေနလို့ဆိုတဲ့လူအဲ့ဒီဥက္ကသေနပွဲသွားကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့အလောင်းတွေဥပတိတတို့ကောလိတတို့လည်းပွဲသွားကြည့်တာပဲ။ ဝဲသွားကြည့်ရာကနေပြီးတော့ဝဲကြည့်ရင်သဘောကျရင်စုတွေထချလိုက်ပန်းကုန်းတွေဆွတ်လိုက်ပေါ့တထေသားတွေကဒီလိုပဲခုခေတ်လိုပါပဲမထူးပါဘူးလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ပျော်ပြီးတော့ကြည်နေကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောကလအလောင်းဥပတိတ္တတို့ကောလိတ္တတို့ကြတော့ပွဲချီရင်ကနေပြီးတော့အတွေးဝင်လာဘာတွေဝင်လာတော့ဆို ဒီလူတွေနှစ်တရာဟိုဘက်မှာရှိအောင်မလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်သူမှမရှိတတရာတွင်နှစ်တရာတွင်မှာအလုံးသေးကြမှာဆိုတာတတွေးမိတွေးတဲ့အခါကျတော့ပွဲကြည့်တာသူတို့စိတ်ထဲမပါတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူလိုပဲတွေးမိတယ်ခါတိုင်းလိုပဲအဲ့ဒီနေ့ပွဲကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကမပျော်တော့မပျော်တော့သူများလိုလည်းရည်စရာရှိလက်ခုပ်တီးမရည်တော့ဘူးဆုလည်းထားမချတော့ဘူး အဲ့ဒီလိုငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့အခါတခုတခုမေးလိုက်တော့ပွဲတွေကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလို့ဘာကျိုးရှိတုံးကွာတနေ့ကျတော့အကုန်သေးသွားကြမှာပဲဒီလူတွေငါတို့ဟာမသေးတဲ့တရားရှာမဖြစ်မယ်လို့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့သူလဲဒီလိုတွေးတယ်သူလဲဒီလိုတွေးတယ်လို့အချင်းချင်းပြောပြီးတော့ပွဲကြည့်တဲ့နေရာအနေပြီးတော့သူတို့နောက်ပါအချမ်းရံနေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ ရာဇဂျိုမြို့မှာထင်ရှားတဲ့ပြပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသွားပြီးတော့ပြပိုက်ဝတ်ကြတာမဟုတ်လားဒါသူတို့ကအဲ့လိုလုပ်ခဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့ပွဲကခီးတဲ့ခသမစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်တောင်ထိပ်ပွဲသဖြင့်အခုဥက္ကသေနလည်းဒီလိုပွဲမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဇက်ပွဲတွေကခဏိခေတ်တက်တောင်ကြီးကျယ်တယ်လို့ပြောရမှာတာလပုတ္တဆိုတဲ့ဇက်ဆရာကြီးအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ် တာလပုတ္တဆိုတော့ထမ်းသီးမဲ့လို့ပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာအစင်ဟာဝါဝဲနေတာဖြစ်လို့အမတန်လှပလို့အဲ့ဒီသမင်းသားတာလပုတ္တလို့ခေါ်အဲ့ဒီတာလပုတ္တသမင်းသားရဲ့ဒီဇတ်ဖွဲ့ဟာလူဘလောက်ပါတော့ဆိုလူတထောင်ပါတယ်လူတသိန်းပါတယ်လေတထောင်မဟုတ်ဘူးလူတသိန်းရှိတယ်နော်အစုံမဲ့ တသိန်းဆိုတဲ့ထဲမှာထမင်းချက်လည်းပါမှာပေါ့ဒီလူတွေကျွေးဖို့မွေးဖို့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်တနိုင်ငံလုံးလှည့်ပြီးတော့ကပြတာသူတို့တရက်တော်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဘုရားရှိတာနဲ့သူဝင်လာပြီးတော့ဘုရားကိုလာကြော့ကြော့ပြီးတော့မေးတယ်တပည့်တော်တို့သတ်ဆရာလောကသတ်တပင်လောကမှာတဲ့ ဆရာဆရာကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်တဲ့အခုလိုလူတို့ကိုဖြေဖြော်ရင်းနဲ့သိပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပဟာတဆိုတဲ့နတ်ပြည်ပျော်မြူးနေရတဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုပြောချင်ပါတော့မေးတာနော်အဲ့ဒါလောက်ပဲထားလိုက်နှုတ်မို့ဆိုသတ္တမားတွေကကြိုက်ပါမဟုတ်နော် မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေလေးကိုပြောပြအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဆိုမမေးနဲ့တဲ့ငါဒီမေကုံငါမမေးနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့တပည့်တော်သိကျင်လို့မေးမေးတာပါရှင်ဘုရားမေးရှိပါဘုရားဟိုမမေးပါနဲ့တဲ့ဒီမေကုံငါမမေးနဲ့လို့ဆိုနှစ်ခါသုံးခါတာမရဘူး ဖြေဖို့ပဲတင်းမေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပြောရတော့မှာပေါ့တဲ့မင်းကတိတ်ပြီးတော့မေးချင်နေတော့ဖြေရမှာလူတွေဆိုတာတဲ့ငကိုကလေးကတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေတွေ့ဝေမှုတွေအလွန်များတယ်လူဆိုတာရာဂဒေါသမောဟဆိုအလွန်များတယ်ဇက်ခုံပေါ်ကနေကပြဖြေပြောတဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်လဲဆိုကြည့်တဲ့လူတွေကမျက်နှာလေးမော့ပါးစပ်လေးဟပြီးတော့နော်ပါးစပ်လေးဟပြီးတော့ကြည့်မင်းသားမင်းသမီးလှလှလေးမြင်သဘောကျဘာဖြစ်ရာဂဖြစ်နော်နှိမ့်ဆက်ခံတွေးလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ဆေးလိပ်တို့နဲ့ပေါက်ခဲနဲ့ပေါက်ဒေါသတွေဖြစ်ဇတ်ထဲကတယုတ်ဆောင်နေတာကိုဟုတ်ကောင်ထင်ပြီးတော့လဲ မျက်ရည်ကြလို့ကြနေဆိုမောဟတွေဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဇာထဲမှာရိုက်နေတာဟိုလူကသူ့တင်မသူ့ဖြန့်ကနေလုံးလိုက်တာဟိုကောင်ရိုက်တယ်မှတ်ပြီဟိုကလည်းငိုလိုက်တာမပြောနဲ့တေယုဆောင်နေတာလေအဟုတ်ငိုတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့မျက်ရည်မထွက်တော့ပယုတ်စီဆောင်ထားရတယ်လို့ပြောတယ်ပယုတ်စီနဲ့မျက်လုံးပွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စက်ပြီးတော့အဲဒီမှာမျက်ရည်တွေထွက်လာ ချိုလဲတော်လေးချင်ရမှာတိတ်တော်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေဆိုတာတဲ့ငကောကမှရာဂဒေါသမောဟတွေများနေတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ကရာဂဒေါသပုံများအောင်လှုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့သေလို့ရှိရင်တော့ပဟာတငရဲပဲကြတယ်နတ်ပြည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ကြတော့ငိုလိုက်တာသူငိုတယ်သူ့ရဲ့ငိုကန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချက် မြတ်စွာဘုရားမင်းငါမမေးပါနဲ့လို့ပြောတော့ခုမှမင်းငိုးနေရအဲ့ဒါကြောင့်ငိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာဒီအလိန်ခံထားရတာကိုတပည့်တော်တို့တပည့်တော်စိတ်နာလို့ငိုတာပါတဲ့ဝမ်းနေပြီးတော့ငိုတာပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးနောက်သူဘုန်းကြီးဝတ်သွားတာလပုတ္တသုတ်ဆိုတာခာမဏိတန်ရုံမှာပါတယ်နော်လူတသိမ့်ပါဝင်တဲ့သတ္တပင်ကြီးအဖွဲ့ကြီး အဲ့တော့ပါဟတငရဲဆိုတာဟိုမှာလဲကခုံနေရတာကရမှာခုံရမှာပဲတေးဥဆောင်ရတယ်လေအခုလဲဇက်စင်မောကနေပြီးငိုတာပဲလေဟိုကြတော့တကယ်ငိုတာအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဒုက္ခတကယ်ရောက်ရင်တကယ်ငိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဇလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဒါက တနည်းအားဖြင့်တွေးကြည့်တာဒါဘုရားဖြေတာဒီတိုင်းပဲဖြေတယ်မယုံရင်စာအုပ်ရှိစာရှိတယ်နော်ပဟာဒငရဲဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဟောတယ်သို့တော့ဇဏိဘတ်တွေကို ပြပြီးတော့လူတွေဟာဘုရားတရားကြည်ညိုလာအောင်ဖះမကြည်ညိုသေးရင်ကြည်ညိုလာအောင်တရားကြည်ညိုလာရင်ကြည်ညိုလာအောင်တန်ခါကြည်ညိုတတ်လာအောင်ငါးပါးသီလတွေလုံးလာအောင် ကောင်းတဲ့တယုတ်ဆောင်မှုတွေပြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးပညာပေးမယ်ဆိုရင်တော့လေကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘောဓိပင်တို့ဘာတို့ဒီအတိအမုတ်တွေနဲ့ဘောဓိပင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ တခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်တိမုတ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့လိုပူဇော်လို့အပယ်မလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဒံထဲမှာပါရည်ရွယ်ချက်ပဲအဓိကနော် intention ပေါ့ intention ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသိအရေးကြီးတယ်ကိုကကိုယ်ကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်ထားလားလူတွေစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ထားလားလူတွေတွေးဝေသောအောင်လုပ်ထားလားဆိုရင်တတ်မဲ့စေခြင်းနဲ့ ဒေါသထွက်ရမယ့်နေရာ ထွက်စေခြင်းနဲ့ဇတ်နာတယ်ပေါ့မောဟဖြစ်ရမယ့်နေရာ ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ရင်တော့ငရဲကြီးမှသိကြတာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိမုတ်ချင်းဖြင့်ဖရာတရားတန်ခါကိုပူဇော်ပါတယ်ဟောဒီကနေပြီးတော့ပညာတွေပေးပြီးတော့လူတွေဟာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်ပါစေဆိုလို့ရှိရင်တော့ တပိုင်းကပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုမှာပါကောင်းပြီအခုလဲရာဇကြုံမြို့မှာပွဲလန်းတပင်ကိုဥက္ကတေနဆိုတဲ့တထေသားသွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တော့သူကဘာဖြစ်တုံဆိုအဲ့ဒီဇတ်တပင်နဲ့ကသူကကဝဲကစုံတယ်ခုခေတ်ပြောတဲ့ဟာတဲ့ drummer အကပါပါတယ်ပေါ့ခုခေတ်ကစက္ကအကတွေပါလေရှိတာပေါ့ ပေါ့နော်ဆက်ကဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေလောက်ပြတာတို့ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့သူတို့ဆက်ကဆက်ကနဲ့ဘာကျွမ်းကျွမ်းပါအကပါပါတာပါတော့အဲ့ဒီဆတ်ဆရာရဲ့တမိကငငယ်ရွယ်ရွယ်ရုပ်ကလည်းအမတန်ချောတယ်သူကကရာခုံတာလည်းအမတန်မှလှတော့ဥက္ကတိနာတထေသာကမော့ပြီးတော့နော် သဘောတွေကြသဘောတွေကြပြီးတော့သူကသဘောကြတာနည်းနည်းသဘောကြတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဒီသမင်းသမီးလေးရရင်ရမရရင်အိယာကမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာအိတ်တော်တာသူမိဘတွေကချောမောဖြောင်းပြပြောတော့လဲနားမဝင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဆက်ဆရာစီမိဘတွေကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တောင်းရန်ပေးရတယ် အဲ့ဒါလို့တောင်းရန်ပေးတဲ့အခါဇတ်ဆရာကဗာပြောတော့ဆိုငွေကြေးတနာမလိုချင်ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဇက်ကစားရနဲ့လုံလောက်တယ်ပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရောနှွေးပြီးတော့ဇက်ကိစ္စဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးစားမယ်လို့ပြောတော့သူကတထေးသားကအကြည့်တထေးသားဘဝစွန့်ပြီးတော့ဇက်တပင်အဖွဲ့နဲ့လိုက်သွားနော်အဲ့ဒါဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် အတိတ်အကြောင်းတော့ရှိတယ်လောကမိဘတွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တခါတလေကျတော့တုံးနဲ့တူတန်ရုပ်စဉ်ဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အတိတ်ကအကြောင်းတွေရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းရှိတယ်ဒီတထေတာဥက္ခသေနာနဲ့ခုနကစက္ကမှာကနေတဲ့ဇတ်ဇတ်ဆရာရဲ့သမီးတို့ကဘဝပေါင်းများစွာ ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်အတူဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဇာလန်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိတ်မဝေးခင်ကပဲကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့ကဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရဟန္တာတစ်ပါးကိုတွေ့တော့သူတို့ကလည်းကသဗ္ဗဘုရားဇေရီတဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာရဟန္တာတစ်ပါးဆွမ်းခံတာတွေ့တွေ့တော့ သူတို့လည်းစားစရာတောက်စရာတွေပါလာတော့အဲဒီမျိုးသမီးကပြောတယ်ကျမတို့လှဲပေါ်မှာစားစရာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီဒီကိုတော့လဲဆွမ်းခံနေတယ်ဆွမ်းလောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းကြတပါးသာတခါလဲအပြည့်လောင်းလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားတပည့်တော်တို့သိပြရစီပါဗျာလို့ဆုတောင်းတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာကြီးဆိုတော့ကြည်လိုက်တော့သူတို့ဆုတောင်းနေပြည့်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာသဘောကျကျဉ်တ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တာပြုံးရောင်တန်းလိုက်တာပြုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြုံးတဲ့ကိုတော်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တုံးဆိုခုမဲတဲ့ကိုတော်ကပြုံးနေတယ်တဲ့ဒီကိုတော်ကဇမင်းသားနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကနှုတ်မဆောင်စည်းပဲနဲ့နော်တချင်းတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အမှုပညာပေါ့နော် ရင်ကြီးချင်းခေါ်တာအခုကဲကလူတွေတော်တယ်ရင်ကြီးချင်းခေါ်တာတငါကိုလည်းရေလုတ်သားတဲ့ရင်ကြီးချင်းခေါ်တာကောင်းပါတယ်နွားသားသမားတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဩနွားသားသမားကြတော့အမဲဖော်သူပေါ့နော်ရင်ကြီးချင်းခေါ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာဒါတွေးတဲ့အခါကျတော့ ဟိုယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကလည်းအေးဟုတ်မှာပါကွာလို့ထောက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့အမတန်မှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုသွားပြမှားလိုက်တဲ့စကားလေးနော်ကကြေတဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တာကဒကမပြောလိုက်တာပြုံးလို့ခိုးလူကဘာမသိညာမသိနဲ့အေးဟုတ်မှာပဲလို့ဆိုသွားထောက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ထောက်ခံလိုက်တော့ အမျိုးသမီးကတည်တဲ့အခါကျတော့သတ္တပင်စက္ကစားတဲ့အိမ်မှာမိသားစုမှာသွားဖြစ်ရအမျိုးသားကတော့ထောက်ခံရုံထောက်ခံတာဆိုတော့သူတထေသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မလွတ်ဘူးတထေသားဘဝကနေသတ္တပင်ဘဝရောက်သွားထောက်ခံလိုက်လို့တဲ့ဒီလိုအတိတ်ရှိတယ်သူတို့ဒါနဲ့ဥက္ကတိလဟာဒီဇတ်ဆရာရဲ့သမီးနဲ့ လိုက်ပြီးတော့သူကလည်းကမှမကတ်တတ်တာကိုမကတ်တတ်တော့ဘာလို့ရတော့ဆိုပတ်စာခွာပြသိမ့်ပေါ့ဇပစ္စည်းတွေသိမ့်ရတယ်ထမ်းရတယ်ပို့ရတယ်လှဲပေါ်တင်ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရသူတို့မကြခင်သားလေးတယောက်မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဇမင်းသမီးကသူကချော့ကလေးချော့တဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးဆိုတာဒီလိုပြောတတ်ထမရဲ့ကြည်ရတာနော်လှဲဆောင်ကြီးရဲ့သား သူဟိုလူကိုကြောင်းတမင်ပြောတယ်နော်လှဲဆောင်ကြီးရဲ့သားလှဲဆောင်ကြီးရဲ့သားအထုပ်ထမ်းသမားရဲ့သားဆိုပြီးတော့သူ့သားကိုချော့တာအဲ့ဒါလို့ချော့တော့လှဲဆောင်ကြီးရဲ့သားအထုပ်ထမ်းသမားရဲ့သားဆိုတော့ပညာမှမရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တထေးသားငါပြောတာလားဆိုဟုတ်တယ်ရှင်ပြောတာလားအဲ့တော့တထေးသားငါဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး तू ကပညာမာနရှိတယ် ငါလည်းပညာသင်မှပဲဆိုပြီးတော့ရောက်ခမစီသွားပြီးတော့ပညာသင်ရောက်ခမကိုပြောပြီးတော့သူလည်းစပ်ပညာသင်လိုက်တယ်စပ်ပညာသင်လို့စွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးစားလို့သူတက်လာတက်လာတဲ့အခါရာဇဂိုမြို့မှာဥက္ကသေနတထေသာတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာကျွမ်းအတက်ကိုပြမယ်အတောင်60မြင့်နဲ့တိုင်ပေါ်ကနေဝါတိုင်ကြီးပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့ ဂျွန်းခုနှစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ကပြမယ်ဆိုနော်ခုခေတ်လည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေတော့လောက်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီလိုကပြလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့လူတွေဟာအုံကြက်ကြက်နဲ့ပွဲကြည့်ဖို့သွားကြတယ်ပွဲကြည့်ဖို့သွားကြတော့သူကအဲ့ဒီတိုင်ထိတ်ကိုရောက်သွားပြီမတ်တရပြီးတော့ကမလို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာခုခေတ်လိုပေါ့လက်ခေါက်တွေမှုတ်ကြလက်ခုပ်တွေတီးကြနဲ့ဟိုတိုင်ထိတ်ပေါ်မတ်တရပြလိုက်ဂျွန်းပြစ်တော့မှာ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပရိသတ်ကတခါတည်းဂျွန်းပြစ်တော့မယ်လို့ကြည်ပြီးလက်ခေါင်းမှုတ်တဲ့အချိန်မှာပြုတ်ခနဲ့ဖျားနဲ့ရဟန္တာရှင်မောကလန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ကြွကြွလာတဲ့အခါကျတော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေကဖះကြွလာတာလည်းမြင်ရောသူ့ဘသူမှမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖះဘက်ကိုဖះဘက်လှည့်ပြီးဝန်းဝန်းချခုံရအဲ့ဒီမှာသူ့ကြည့်မဲ့လူမရှိတော့သူကစိတ်ပြက်သွားတာ နော်အတောင်60မြင့်နဲ့တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာမတ်တရရင်ကနေကတော့မလို့ဟန်ပြင်းနေတုံးလေးမှာမြတ်စွာဘုရားရုတ်တရက်ဘွားကနေပေါ်လာလိုက်တာလူတွေကပွဲကြည့်မဲ့လူတွေကဘုရားဘက်ကိုလှဲ့ကုန်ကြတော့ပွဲပြက်သွားတယ်ပေါ့ရိုးရိုးရိုးနဲ့အဲ့ဒါလို့ပွဲပြက်သွားတော့သူစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်အေးစိတ်ထဲမကြေမနက်ဖြစ်သွားရင်ငရဲကြည့်လိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆက်ပြမရင်ငရဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ရှင်မောကလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားလွတ်တယ်သွားသွားသွားဆက်ပြီးတော့ပြပါကပါလို့သွားပြောပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလွတ်လိုက်တော့ရှင်မောကလန်ကနေပြီးတော့ဥက္ကသေနပြเสียရှိတာဆက်ပြပါကပါလူတွေကိုရှင်လန်းတက်ကြွအောင်လုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကလှမ်းပြောတာကပါကပါဆက်ကပါမရပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဟာရှင်မောကလန်တို့ငါကြည့်ချင်လို့နေမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကသဘောကျ စိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်ချက်ချင်းဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားက technique ကိုတုံးတာပဲလေနှုတ်ဆိုရင်ဘုရားကို ပြမမိမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကပါကိုကဆရာရှိတာဆက်ကပါဆိုတော့အာရှမောကလန်တို့ယဟန်တွေကငါပွဲကြည့်ကျင်လို့နေမှာပဲလို့ဆိုစိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့ကျွမ်းထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကနော်ကျွမ်းထိုးပြီးတော့ကတဲ့အခါကျတော့မှ တိုင်ပေါ်မှာလဲပြန်ကြလိုက်ရောသူ့နားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဘာတွေကြားတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆုံးမတယ်တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတုံးပဲဘုရားကဆုံးမသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုဒီကြားလိုက်တာနဲ့ပဲသူကသဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာလှမ်းပြောတုံးဆိုတော့ မုံဇပုရိမုံဇပစ္စတောမုံဇမစ္စေဘဝတ္တပါရကုတပ္ပထဝိမု ക്ത မာနတောနပုဏ္ဏဇာတိစရံဥပိဟိတိဆိုတဲ့စကားကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကို တင်ပေးတဲ့စကားကိုဆိုလိုက်တာအေးဥက္ခတေနလူတို့ကိုမင်းဒီလိုပြောတော့ဆက်ပြီးတော့အချိန်ပြုံးမနေနဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတာမင်းမလွတ်သေးဘူးဟာ အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာမင်းမလွတ်သေးဘူးမကြခင်အိုရလိမ့်မယ်နာရလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်မောကလန်အလောင်းတို့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးခေါင်းထဲရောက်တော့စေချင်တာနော်အေးမင်းမကြခင်မဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနီလန်းပေးတယ်မုံစပုရိအတိတ်က ခန္ဓာတွေအတိတ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းတွဲမနေနဲ့လွတ်ထားလိုက်အတိတ်ကအာယုန်ပေါ်မှာလွတ်ထားလိုက်မုံစပစ္စတော်နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အာယုန်တွေခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲတွေ့တာမနေနဲ့လွတ်ထားလိုက်မုံစပစ္စည်းအခုလက်ရှိ အနေအထားပေါ်မှာလဲနင်းတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့ဒါလဲလွတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဘဝတ္တပါရဂုမင်းအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ပြီးတော့တပ္ပထဝိမု ക്ത မာနသောဘယ်အာယုန်နဲ့မှစိတ်ဟာဆွလန်းခြင်းမုန်တီးခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟာလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်နပုဏ္ဏဇာတိစရံမှုပိဟိမင်းဘယ်တော့မှအိုရမှာမဟုတ်ဘူး ဘယ်တော့မှပြန်မွေးမှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှသိရမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမစကားလှမ်းပြောလိုက်တာသူကသူကပြတဲ့တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာပဲမတ်တရရင်းနဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတန်ကိုသူနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတယောက်တလောက်လေးနဲ့တော့ပိဋကတ်ကနားလဲအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့နားမလဲသေးတော့သူကတော့တော်တော်နားလဲသွားတယ်နားလဲသွားပြီ အတိတ်ကိုလွတ်လိုက်အနာဂတ်ကိုလွတ်လိုက်ပစ္စုပန်လဲဆုပ်ကင်မထားနဲ့လွတ်လိုက်ဆိုဘာကိုလွတ်ရမှလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်လဲဆိုတာကြည့်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုငါလို့ထင်နေတာဘယ်ဟာကိုထင်တာတော့ဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာကိုပဲငါလို့ပြောတာ ငါဟာလို့တွေ့တာတာလဲဘာကိုတွေ့တာတာတုံးဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာကိုတွေ့တာနေတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာကိုတွေ့တာတာဘသူကြောင့်တွေ့တာတာဘသူနဲ့တွေ့တာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ဥပါဒံကြောင့်တွေ့တာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုရင်ငါလို့မြင်တယ်တဏှာကငါဟာလို့မြင်တယ်တကယ်လဲလူတွေဟာဒီလို ငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဘဝတစ်ခုရှင်သန်နေကြတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တဏှာဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့လူတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါရဲ့ငါဟာရဲ့လို့ဆိုတွေးနေအဲ့ဒီတွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအာယုန်တွေဆိုတာအတိတ်ကဟာလည်းဒီတိုင်းတွေးတာပဲအနာဂတ်ကိုလည်းဒီတိုင်းတွေးတာပဲလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းတွေးတာပဲ အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဆိုတဲ့အတွေးရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်လိုက်ဆွဲလန်းမထားနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီပေါ်မှာငါလို့လည်းမထင်နဲ့ငါဟာလို့လည်းမထင်နဲ့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့ပြောတာနော် ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောတာနည်းငယ်ချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကိုလူတွေကအလုံးဟာတရဝါလို့ထင်းနေကြတာတရဝါလို့ထင်းနေတာကိုသေသေးချာချာအလေးနဲ့ထားကြည့်ရင်နော်ဒီတရဝါငါဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာ ခေါင်းကိုခေါ်ရလားလက်ကိုခေါ်ရလားခြေကိုခေါ်ရလားခန္ဓာကိုယ်တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကိုခေါ်ရလားစိတ်ကိုခေါ်ရလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ပင်လို့ခေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာတစ်ပင်ဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့အရာတွေကတစ်ပင်မဟုတ်ဘူး သူ့ကိုတစ်ခုစီစိတ်ခွဲပြီးတော့စိတ်ဖြာပြီးတော့မေးကြည့်အမြစ်ကတစ်ပင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအမြစ်ကအမြစ်ပဲလေဒါဖြင့်ပင်စီကတစ်ပင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပင်စီကလည်းပင်စီပဲအကိုင်းကအမြစ်လားလို့ဆိုအကိုင်းကလည်းအကိုင်းပဲလေအခက်ကအမြစ်လားဆိုအခက်ကလည်းအခက်ပဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်တိရွက်ကအရွက်ကအပင်လားလို့ဆိုအရွက်လည်းအပင်မဟုတ်ဘူး အပွင့်ကအပင်လားဆိုလဲအပွင့်ကအပွင့်ပဲအပင်မဟုတ်ဘူးတပင်မဟုတ်ဘူးအတီးကအပင်လားလို့မေးလို့ရှိရင်အတီးကလည်းအတီးပဲလို့ဆိုတော့တခုစီတခုစီကင်မေးလိုက်လို့ရှိရင်တပင်ဆိုတာခေါ်စရာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲထိုးတူပဲကြည့်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတာမန်အားဖြင့်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပျော့ပျော့မာမာအတုံးခဲတွေကိုတပုံအရေးတွေကိုတပုံအပူအေးကိုတပုံလေကိုတပုံခွဲထားလိုက်လို့ရှင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိတာဘလောက်ထီအောင်ပျောက်အောင်ရှုရတယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းနွားသားတမားတယောက်ဟာ နွားကိုတတ်ပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့စိတ်ထဲမှာငါနွားကိုတတ်တယ်နွားကိုဖြတ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားနွားကောင်ကြီးသူမြင်နေတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်ထိအောင်နော်အေးဟုတ်ပြီနွားကိုတတ်ပြီးလို့အသားတစ်ခြားအယိုးတစ်ခြားအရေးတစ်ခြားခွဲပြီးပုံပြီးတော့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ရောင်းပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာ နွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာသူ့မှာရှိသေးလားအမဲသားလို့ပဲသူထင်တော့တာပဲ အသားလိုပဲထင်တော့တာနွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာနော်သူ့စိတ်ထဲမှာနွားပြောက်သွားပြီခုနကတတ်နေတုန်းကလည်းနွားပဲဖြတ်နေတုန်းကလည်းနွားပဲအကောင်ကုန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားပြောက်သွားနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်သွားပြောက်သွားတဲ့အခါအသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူခန္ဓာကိုအသေးစိတ်အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရေးဖတ်တဲ့အရေး ဒီအပြော့အမာအတုံးခဲတွေက ပထဝီနော်ဒီတဘာဝတွေစုထားတာပထဝီရိုးစည်းတဲ့သဘောအရေးသဘောတွေက အာဘောပူမှုအေးမှုသဘောတွေက တေဇောနဲ့လေးသဘောတွေကဝါယောလို့ဆိုတာဒီလိုလေးမျိုး ပုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါလို့ဆိုတာပျောက်သွားရော အတုံးခဲတွေကငါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအရေးကငါလားဆိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော် လူဆိုတာတုံးခဲလားအရေးလားအပူအေးလားလေလားလို့ပြောလိုက်ရင်တခုမှ လူဆိုတာရှာလုံးတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်တည်တိုင်အောင်မှားယွင်းနေတဲ့အတွေးတွေမှားယွင်းနေတဲ့အထင်တွေကို နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ယုတ်နံကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီအတွေးတွေကိုဖျောက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဆွဲလန်းမှုတဏှာတွေကိုပယ်လိုက်ပါ မှားရင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်ခုနတော့ကနွားဆိုတဲ့အထင်ကြီးဟာပျောက်သွားတယ်မဟုတ်လားကားဆိုတာလည်းကြည်လေမင်းဘာစီးလာတော့ဆိုကားနဲ့လာတယ်ဟုတ်ပြီကားဆိုတာဘိန်းကိုခေါ်တာလားလို့မေးဘယ်ဟုတ်မလဲဘိန်းကဘိန်းပဲဘောဒီခေါ်တာလားဆိုရင်လည်းဘောဒီကလည်းဘောဒီပဲလေအင်ဂျင်ကိုခေါ်တာလားဆိုတော့အင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်ပဲဟောတစ်ခုစီသာဖြုတ်ထားလိုက် ကားရှာတွေ့သေးလား မတွေ့ဘူးတွေ့မှာဘိန်းတို့အင်ဂျင်တို့ဘော်ဒီတို့ဒါပဲတွေ့မှာပဲအဲ့တော့အခုလိုပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတုံးခဲတွေပျောက်သွားပြီးတော့ကိုထင်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေဟာတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလွဲမှားနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားတယ်ပေါ့ကားဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူးလူဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးတစ်ပင်ဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးတကယ်တော့ တဘာဝတရားတွေစုပေါင်းနေလို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအထင်အမြင်မြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဟာမထင်ရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့အထင်အမြင်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲနဲ့ထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့လှတယ်မလှဘူးနဲ့ဩအတွေးတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာရင်လှတယ်ဆိုရင်ဒါကဖြစ်တယ်မလှဘူးဆိုရင် ဒေါသဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်တရားတွေဟာဇက်တိုက်တိုးပွားလာအခုလို့မရှိဘဲနဲ့ဥက္ကတိနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမုံစပုပုရိအတိတ်ကခန္ဓာတွေဟာလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့မင်းတွဲမနေနဲ့လွတ်ထားလိုက်တွဲတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက် ထင်မြင်မှားယွင်းစွာထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခဲလိုက်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမုံစဆိုတာဥရိမုံစအတိတ်ကအာယုံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေကိုလွတ်ပလိုက်မုံစပစ္စတော်နောင်လာမဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့လွတ်ပြလိုက်မုံစမစ္စေအခုအလယ်လို့ပြောရမဲ့ခုလက်ရှိဘဝဟာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီပေါ်မှာလည်းတွေ့မထားနဲ့ တွေ့မထားမှဘဝတ္တပါရကုခန္ဓာဆိုတဲ့ဘဝကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကမ်းမှာရှိနေလို့ရှင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတာဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းရဲ့ခင်းရဟိုဘက်ကမ်းကိုရောက်ဖို့လိုတယ်တပ္ပထဝိမု ക്ത မာနတောတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေ့နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမတွေ့နဲ့ပစ္စုပန်ကိုလည်းမတွေ့နဲ့ ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်မှမတွေ့ပဲနဲ့အမှန်သိတဲ့နာမရူပပြိစေရညာအကြောင်းတရားကိုသိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုသိတဲ့ဥရိယပြညာကအစဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဆက်ဆက်တက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်တန်သွားလို့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉဏ်ဆိုတာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တပ္ပထဝိမု ക്ത မာနသောလွတ်သွားမယ်စိတ်ဓာတ်လေးဟာအတွေ့အတာတွေကနေလုံးဝလွတ်သွားမယ် ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတာအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောတဲ့အတိုင်းပါပဲသူကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီလောက်လေးပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်လေဒီအင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာအမတမဆိုးတယ်လို့ပြောလူသက်သမားပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကသူ့ဘဝကို ပြောင်းလဲသွားစေတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုဓာတ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်တယ်လိုက်တော့မမီဘူးသူကမောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မှန်မှန်လေးသွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုမိလူမိလူနဲ့မမီတော့သူမောလာတဲ့အခါမှာអော်လိုက်တာယဟန်ရက်လိုက်ရက်လိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့អော်တော့မြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာငါကရက်ထားပါတယ်တဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစကားလေးက သူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာထိသွားเนาะရင်ထဲနှလုံးထဲထိသွားလို့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာငါရက်နေပြီဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းရက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုအေးအကုသိုလ်လုပ်တယ်သူများအသက်တတ်တာတွေငါမတတ်တော့ဘူးရက်ထားလိုက်ပြီမင်းကမရက်သေးဘူးဒါထမ်းလိုက်နေတော့မယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုရက်လိုက်လို့ငါပြောတာလို့ဆိုချက်ချင်းသဘောကျသွားတယ်နော် ချက်ချင်းသဘောကျပြီးတော့ဓာတ်တွေလေးတွေလက်နဲ့တွေအကုန်လုံးကြောက်ထဲပြစ်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒူးတုပ်ပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ဝန်ချပြီးဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူလိုက်တာလေအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ဒီတင်းငယ်တဲ့ပွဲစိတ်လေးတစ်ခေါင်တော့မတတ်တော့ဘူးသူဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခုလဲဥက္ခသေနာစကားလေးတစ်လုံးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာလွတ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာအဓိကမင်းဆုပ်ကိုင်းမနေနဲ့လွတ်လိုက် ဟုတ်တယ်သူဟာဇတ်ဆရာရဲ့သမီးကိုလှတယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုပ်ကင်တာနော်ဇတ်ဆရာသမီးကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာရာဂနဲ့သူကဆုပ်ကင်တယ်သူ့ဘဝလည်းဆုပ်ကင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းဒီလိုဆုပ်ကင်မထားနဲ့လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းဘဝတစ်ခုလွတ်မြောက်သွားမယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ freedom ပေါ့ လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရပြီဆိုတော့မှဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှမမွေးတော့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းအိုရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းနာရမှာသိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအိုခြင်းကင်းရနာခြင်းကင်းရသိခြင်းကင်းရဆိုတဲ့တရားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဟောတာပဲဖြုတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဖြုတ်ရလွတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့လွတ်ရမလို့ဆို တမာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ခြင်းဖြင့်တော့ခုနကစဉ်းစားကြည့်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုတွက်ချက်ကြည့်ကိုယ့်ကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ကြည့်ငါဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ခေါင်းကိုခေါ်တာလားဟင်ခေါင်းကခေါင်းပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟုတ်လို့ရှိရင် ကိုပိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့ပိုင်မမပိုင်တာပဲမပိုင်လို့မှခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးတွေဖြူးဖြူးလာတာနော် ရှုလာတဲ့အခါမှာမပိုင်ပေမဲ့လို့ဆေးတော့သွားဆိုးလိုက်သေးတာပဲနောက်သွားတွေကလည်းတစ်ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကျိုးကုန်တယ်ပရေတွေကလည်းတွန့်တယ်နောက်ဆုံးမှအိုမင်းရွတ်တွားပြီးတော့သိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ပုံမှာဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအလိုချဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရမြတာဖြစ်တယ်အစိုးဘက်ကိုပြောင်းနေလို့ ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကြီးသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကြီးကိုငါတတ်နိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ငါအလိုချဖြစ်တယ်လို့တွက်เสียရလဲတခုမှမရှိဘူးငါမဖြစ်ချင်တာတွေ तू ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုစိတ်စိတ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှသိတာဒီတိုင်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပဒေနာတထေသာအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်နေတာ तू က သိကြံရင့်ကျက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးနဲ့တည်းပဲသူဟာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။မုံစပူရီအတိတ်ကအာယုန်တွေပေါ်ကိုမင်း တွဲမနေနဲ့ဆွန့်လွတ်လိုက်ကိလေသာတွေမဖြစ်စေနဲ့မုံစပိစ္ဆတော်လာမဲ့အာယုန်တွေခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲကိလေသာတွေမဖြစ်စေနဲ့လွတ်လိုက်မုံစမစ္စေပစ္စုပန်မှာလဲကိလေသာတွေမဖြစ်စေနဲ့တဏှာရာဂတွေလွတ်လိုက်ဘဝတ္တပါရကူ အေးဘဝရဲ့ဟိုဘက်ကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လှမ်းမှုအတွက်ကြရင်တပ္ပထဝိမု ക്ത မာနသောဘယ်ကိုမှမတွေ့တဲ့အရာခသိမ်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုခင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မှမတွေ့တဲ့စိတ်နဲ့မှသိလို့ရတယ်နော်ဘယ်သူမှမတွေ့မှအဲ့ဒါလိုမတွေ့တဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နပုဏ္ဏဇာတိစရံဥပေဟိတဲ့ ဝေဖွာခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလှမ်းပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာအောက်ကနေပေးလိုက်တော့ခိတ္တခဏလေးငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးခဏလေးပဲသဘောပေါက်သွားပြီသူ့ခေါင်းထဲမှာအလင်းရောင်ရသွားတယ်အလင်းညံနေရသွားတယ်ချက်ချင်းရသွားပြီ तू ဟာသူများလို့ကြာကြာကြီးတရားအမထုတ်ရပဲနဲ့အလင်းတွေဟာ တဆင်ပြီးတဆင်ဖြစ်လိုက်တာတိုင်ထိပ်ပေါ်မှာရရင်မင်းသူယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဟာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်တွေရသွားပြီဒါကြောင့်မို့အသာတိုင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တယ်ဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခြေတော်ဆုံးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ဘုရားเจ้าတော်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘဝကျွတ်တရားရသွားတယ်ဆိုတာ အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းပဲများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားနာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားထဲမှာ စိတ်နှစ်မြုပ်ပြီးတော့နာလို့ရှင်လဲဒီအသိဉာဏ်တွေဟာတဖွာဖွာဖြစ်ပြီးတော့တွေးတောဆင်ញင်တတ်လို့ရှင်လဲအသိဉာဏ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဥက္ကတေနဆိုတဲ့တထေသားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်း တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြသခြင်းဖြင့်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဥက္ကသေနတထေသာကျွတ်တရားရသွားတာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာလည်းပဲဆုတောင်းပဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အေးသူ့ရဲ့အမျိုးသားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသူလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပြီးတော့သူလည်းယဟန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်။ဟော သူတို့ဘဝဟာ နောက်ဆုံးဘဝကိုရောက်ရှိပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်16ဝါမြောက်ရာဇကြိုမှာဝါဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြစ်ပြက်ဟာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်မှတ်တမ်းမှတ်ရမှတ်ထားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံတွေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုချက်ဆောင်ရွက်ချက်ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ဆိုဒီမှာ မှန်ကန်သောတရားကိုဟောခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့မှန်ကန်သောတရားကိုတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ ခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ ဒုယဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုယဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံပဝါယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ် သူကဏကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း